Thank you. Landiin mo. Ay! Gusto pa niya ng nam-nam. Kain pa. Breakfast na yan. Toast in the morning. Ayan si Kuya. Pinaharot <laughs> siya ni Luna. Go round and round on Kuya. Come on. Kuya's gonna go back to the uni later this afternoon. back on non-funeral though they don't know the meaning of stress. Aray Even though small stuff, they stress. Kuya wanna pick up the boys before he go back to uni. Well, I meant Thomas and Gabriel. He wanna pick them up to the school first. What a good kuya. Ikot-ikot na naman siya kay kuya niya. <laughs> Hiluto! to! hilo yan, kuya. Hiluyan yan kakaikot at hiluyan sa pabango mo, kuya. Si kuya yung pabango niya, Diyos ko, umaabot hanggang ano, 3 meters. 4 meters. Yeah, but over ka magpabango, kuya. Parang, parang niligo mo na. Close your pip. I mean... Sagot talaga siya kay kuya. Hopefully, you can help us, kuya, to ano, give, give mommy and, and uh, daddy a hand in case that uh, at the time that we video <laughs> ko mga kapatid para makita ni Luna tong banding niya in time to Kuya pag when she grow up. So this is how I am with Kuya. Favorite niya yung kuya dito sa kitchen. Laruan. Ikot-ikot niya lang. <laughs> ganyan, ganyan lang siya. Oh my God. Tantrum na po yan. Diyos ko, hindi niyo magugustuhan si Luna pag nakita niyo nagtantrum. Ay, nako, nagsisigaw, nagpapadyak, nagliliyad. May moment pa na umauumpog pa siya kasi kakaliyad niya. Para siyang yung isda na bagong huli, tinanggal mo sa ano kuya, sa water, gano'n, nagpa plop plop Where are you? <laughs> Ayun siya, tatago kay kuya. <laughs> Nagtatago siya kay kuya. <laughs> Ngayon maumpog naman sa table ha. Ang harap niya kay kuya. Hello? Higain tubig. Ang tao ni Luna, oh. You gonna miss Kuya. Where are you? I can't see you though. Ah, there you are. You hiding to Kuya? lagi. Kuya, <laughs> ilo yan. Ano ginagawa mo dyan? Ilo yan sa'yo. <laughs> We going to mama house kasi nandun si daddy. Siya daw magtula. Si Bobby, ganyan na yan, kuya, next year. Ano, this year. Bobby. This year. When she having her baby? Did you call her? Yeah. Kaya <laughs> talaga pagbabae ko yan. Actually, I used to live in South Car. I you I'm back in South mm-hmm. why biting me? Aray, biting me. The bag. Kinagat ako ng bag. It's like I felt something sucking me. Si Lady Luna, Kuya Pushing. Yeah.